Um restaurante de alta qualidade na Hungria que emprega pessoas com deficiência. Uma fábrica na Bélgica que aceita estudantes para ajudarem a desenvolver soluções de transporte inovadoras para os amantes da bicicleta. E é esta empresa na Grécia que emprega pessoas vulneráveis nos seus serviços de reciclagem e catering. Estas três empresas têm uma coisa em comum. Todas fazem negócios, mas não se esquecem das pessoas e dão algo em troca à sociedade. Sociaal ondernemingen zoeken naar activiteiten die vooral een sociale impact hebben voor het inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling. Dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica erachter is omdat dus hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. ο κοινωνικός συνεταιρισμός καταρχάς ε, εφαρμόζει τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Δηλαδή τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ε, τα κέρδη δεν δημιουργούνται προς όφελος κάποιου ή κάποιων, αλλά επανεπενδύονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα τα οποία ε, μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ε, δίνεται η καποιον αλλα επανεπενδυονται στη δημιουργια νεων θεσεων εργασιας για ατομα τα οποια μεχρι τωρα ηταν αποκλεισμενα εργασιακα μεσα απο αυτους τους κοινωνικους συνεταιρισμους δινεται η δυνατοτητα ε ενσωματωσης στην κοινωνία, δηλαδή Υπάρχει ε, ο θεραπευτικός και αποκαταστασιακός στόχος και απ' την άλλη η μείωση της ανεργίας. Ez egy nagyszerű érzés, hogy egy fenntartható vállalkozásban folyamatos munkalehetőséget tudunk fogyatékos embereknek biztosítani. az emberekkel való kapcsolatom annyiban változott, hogy másképp állnak annyiban hozzám, hogy látják azt, hogy egy mozgássérült az nem csak arra képes, hogy fizikális dolgokat vigyen véghez, hanem arra is, hogy kommunikáljon, hogy emberekkel foglalkozzon. As empresas sociais podem ajudar a fazer face aos atuais desafios socioeconómicos. a Comissão Europeia está a trabalhar lado a lado com pessoas no terreno para criar instrumentos à medida que ajudem estas empresas a crescer e a fazer a diferença. Empreendedorismo social. Empresas com um toque humano.